Шевтиеву. Добрый день, дорогие друзья. Действительно, сегодня девчонки сделали праздник просто супер. Соглашаясь стать председателем жюри, я, так сказать, кухню эту знал. В далеком 2000 году моя супруга победила в этом конкурсе. Поэтому я знаю, что это за конкурс, я знаю ее кухню, я знаю, насколько это сложно, насколько трудозатратно Девчонки молодцы, девчонки умницы, красавицы, талантливые. Город Ейск славен своими девушками. Спасибо! Ну что, дорогие друзья, а мы начинаем церемонию награждения. Итак, мисс Оригинальность. Номер пять. Независимый. участница получает памятный подарок от магазина «Саквояж истории» и дисконтную карту со скидкой в 1000 рублей. Друзья, аплодисменты Низаля Валерия! А следующая номинация состояла из того, что девушки сами выбирали, кто почему так нужно поддержать наших участниц. Мисс Многогранность. Номер 4 Агиенко Валерия. Друзья, болел за Валерию в зале. Ну поаплодируйте, поддержите эту девочку. Итак, мы переходим к следующей номинации «Мисс Вдохновение». И именно этой очаровательной красавицы сегодня номер Евпатий и отдельным подарком наградить настоящая интрига. Кто же из этих семи прекрасных девушек сегодня с гордостью будет носить звание выпускница 2017? Но прежде чем мы объявим, дорогие друзья, я хочу пригласить на нашу сцену победительницу конкурса «Выпускница 2016», в настоящее время студентку Кубанского государственного университета факультет журналистики Никитенко Анну. нашем зале, потому что именно сегодня, в этот прекрасный майский день, главный приз и звание «Выпускница 2017». Приготовились? Волнуются все, волнуются наши участницы. Дорогие друзья, взрывайте зал аплодисментами. Но